di nuyu suñu kilifa di ko ziyaara di ci teg suñu capitaine ak suñu mag yu baax yi nga xam ne ñoo nekk suñu biir xam naa bu ñu nuyoo suñu imaam imaam Samba mu yóbbaalil ñu ñëpp bu ko defee tamit ñu nuyu suñu professeur Oustaz Demba di ñaa di ko ñaanal yàlla gën ko taxawu ci barke mag ñi macha allah am na solo sans plus tarder dañuy dugg ci thème bi comme ni ma ko waxee woon sànq rek ren thème bi moo ngi tudd à l'école de Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu war a am comme sous-thème oustaz Demba Dramé war ñu ci waxtaanal muy Mame Cheikh un repère vivant pour la jeunesse oustaz tamit ñu war a demoo moom ci bindum maam yi nga xam ni am na solo lool. ci premier point bi ñuy wax le véridique Mame Cheikh le véridique foofu noonu balaa ma laa poser question bi mën nañ ni benn jour Mame Babacar dafa amoon kenn ku ñëwoon si moom maanaam dafa am kenn ku ñu dénkoon xaalis pour mu jottali ko Mame Babacar léegi waa jooju mujjeewul ye yeggee Mame Babacar xaalis bi mu lekk ko ba mu jeex Léegi ñi waroon ñëw ziyaar Maam Baabakar xam nañ ni ñoo ngi ñëw te bu ñu ñëwee dañuy laaj Maam Baabakar ndax diw jox na la xaalis bi. Léegi nag mu dem giseek góor gi ne ko ah man de ñii joxoon nañ ma xaalis pour ma àggee la ko. Mu ni ko nag damaa bëgg bis bu ñu ñëwee nga wax leen ni joxoon naa leen xaalis bi joxoon naa la xaalis bi. Maam Baabakar tontu ko ne ko man duma wax lu dul dëgg. Mu ni ko. mais bu ñu ñëwee dinaa xam nan laay waxee ak ñoom ñooñu ñëw ziyaar sëñ Babacar ne ko ndax diw jox na la xaalis bi mu ne ko fata baarakal la léegi nag gis nga foofu ñoo ngi gis foofu que maam Babacar si ñàkkul wax dëgg mais suturaal na tamit kooku noonu loolu di dëgg boo xam ni kenn xamul nu mu toll te buñ ne maam Cheikh ne moo doon Serigne Babacar dëgg googu noonu ñu ni comme que moo doon Serigne Babacar dëgg googu noonu doon na ko ci Serigne Babacar mu ni naka la ñuy déggee dëggu si maam Cheikh. xam naa ci question boobu naka la ñuy déggee dëggu ci maam Cheikh. ci dundu maam Cheikh. xam nga capitaine daf ñu mës a jàngal ne dëggu dëggu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yemul rekk ci kàddu waaye dafa ëmb dundam bi yépp rawatina nag ci cadre mu dëggal kàddu Serigne Babacar Sy parce que dañu ko mës a laaj diggante maam Cheikh ak Senghor ni mu demee mu ne Senghor li ko yàlla defal ci sutura mooy Serigne Babacar Sy moo joxe ndigal ne nañ ko jàppale nee na moo tax dëggal kàddu boobu moo tax dara jotul Senghor ngir yàlla ak taxawaayee wala taxawaayu maam Cheikh kon dëggu bi fii du dellu rekk ci kàddu mais dafay dellu ci jëf dafay dellu ci taxawaay dafay dellu ci xàmmee dafay dellu ci mbooleem yi maam Cheikh dundee wala mbooleem dundam ci wàllu dundam dafay dellu ci dëgg boobu noonu parce que capitaine dafa jàngale ne il faut nga xam différence bi nekk ci diggante le réel ak la réalité ñu bari dañu jàpp ne ci dëgg lañu nekk fekk ci seen dëggu bopp lañu nekk damay faral di dégg mag ñi di ko wax sax léeg-léeg bu benn nit waxee lu dul noonu ñu ne wax na dëggam wax na dëggam te mooy wax na li mu yaakaar ne mooy dëgg alors que dëgg dëgg yàllaa ko amee yàlla def ci sedd nag ñi mu ñi mu ñi mu euh, ñi mu ñi mu euh, ñi bokk ak moom wala ñi ko ñi ko fonk ñi nga xamante ne ay nitam lañ yàlla def leen di sedd ba ci dëgg boobu noonu moo tax Serigne Cheikh waxoon ko ci benn gàmmu wala benn conférence ne woon ni bu ma namoon sa rey nit damay ñëw ci kanamu ñëpp wax ko ba ñëpp dégg ko xam nga ki yegg ci dimension boobu noonu amul lu muy nëbb kooku dëggoom jeunesse bi wan na ci tëb gis ne puisque thème central bi ma wala sous thème central bi ma jël mooy Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy un repère vivant pour la jeunesse jeunesse yi war nañu dellu dëggal seen bopp ci seen cadre initiative ci seen cadre jëf waaye surtout ci seen cadre évolution parce que bu dee dëgg dëgg da nga bëgg a dëggal sa bopp mënoo ko jaarale feneen fu dul ci évolution bi maa waxoon capitaine bés nag ni ko tubaab yi sañu ngi laajte prochaine prochaine révolution bii di ñëw lan lay doon parce que quitté nañu ay révolution ba yegsi ci révolution numérique ma ne ko révolution bii di ñëw tubaab yi xalaat nañ ci ba gis ne révolution humaine moom lañ jëm ma ne ko mais jóge ci doomu aadama jëm ci nit moo leen yitteel mais xamuñu fu ñuy jaar mu mel ni nag capitaine dimbali nañu ci loolu teg ko ci enseignement bi mu jëlee ci Seyid Cheikh ak bi mu jëlee ci Serigne Moustapha Sy macha allah am na solo bu ñu dégloo bu baax xam nañ ni kon maam Cheikh bu ñuy tudd dëggu dëgg maam Cheikh moo tax bu ñu duggee jox question bi oustaz ñu ni fu ñu tuddee maam Cheikh rek tudd religion kon moom ci ay bindam war na ci jàngale diine bu baax Lan nga ñu si mën jukkil pour ñu wax si Maam Cheikh? Bu delloo ci Maam Cheikh Ahmad Tijani ci cadre religion xëy na li ñuy njëkk a wax rek mooy dafa njëkk a bind ni nit ak nu mu mën a mel li njëkk mooy digganteem ak boroomam faaw muy bannamtiku digganteem ak boroomam mu wax ni taahat bi nuuri jamaalika al axlaamu alaamu yaa man huwa alxalaaqu wal allaamu wane ni borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ni ku janoo ak moom leeram da lay gëlëmloo da nga dul xamati fan ngay dem wane itam ci biir njàngale bi won que ni bis bu nekk nit dafay détérioré wu waaye jamono bu nekk nag borom bi subhaanahu wa taala dañuy yëg ne nguuram day gën a samp di gën a firndeel li ko wuutale ak mbindeef yi ba mu jóge sax mu wax ni waaye yàlla suñu borom bu ñu bëggee jàngal dafa am ñu muy yebal boo déggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu làkk discours am di nga déggee ci moom loo xam ne di nga xam ne kii kat ku topp ci ginnaawam daa mën a tedd ndax mag la boo xam ne ba mu ñëwee ci pénc ka tumuranke ñëw ci moom dootul yëgati tumurankeem ndax dana ko sédd ba mu defee ni sax moom moom moom kër gi noonu la jàngalee wëlbatiku nag comme l'islam dafa am ay emblème bu ci nekk mu jàngale ko firi bu ci nekk moom mooy lan jàngale lan mooy julli wane ni rendez-vous la suñu diggante ak suñu borom wane itam lan mooy azaka te mooy participation sociale bi wane na tamit lan mooy koor pour wane ni bis dina dinañ dugg bàmmeel te ku war a dugg bàmmeel war na ko wàcc wane na tamit aj que ni moom mooy wane bés yàlla dana dekkal ñëpp dajale leen image yooyu noonu yëpp yàlla ngi ñu ko jàngal ci cadre aj waaye mu ne nag loolu yëpp li muy intéressant intéressant li ci gën a baax moom mooy nga xàmmee ni am na secret boo xam ne su duggul dara du sotti te mooy shahada bi mooy nit ku nekk war na témoigner que ni amul benn buur bu dul borom bi te Seyduna Muhammad yàllaa ko yónni su boobaa nag ci lay mën a duggee ci kaar bi nga xam ni moom la ñuy wax lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën ko conduire pour mu mën a yegg nee na su boobaa nag da ngay xente woo jikko pour mën a àgg fa nga xam ne moom la la sa borom subhaanahu wa taala di di séentu xëy na loolu mën nañ koo jukki ci mbindu maam Cheikh Ahmada Tijani lu dellu ci cadre diine. macha allah oustaz tamit li mu fi indi am na solo sans plus tarder dañuy dugg ci beneen point bu ñu waxee maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ne le grand savant te àdduna dafa bëri ay lëndëm lëndëm àdduna lëndëm lëndëm la sax te li koy leeral mooy xam-xam ci jamono yu wees ak jamono yu léegi est-ce que nit mën na laam-laamee xam-xamu maam Cheikh kan mooy maam Cheikh ci wàllum xam-xam. xam naa bi may commencé nag dama waroon wax ne xaw ma nan lay def almaktum bi parce que que ñu tuddee almaktum boo bëggee wax ci moom rawatina ci xam-xamam dana dana jafe lool waaye maam Cheikh. te mooy bi ñu ko laajee ne lu tax bu ñu la laaj lu ñu la laaj laaj laaj nga am ci tontu mu ne fekk na ma laaj ko sama bopp ba pare questionnement boobu noonu mu dëkkee dafa am foo xam ne foofu la koy teg te mooy base yi mu am am na base boo xam ne ci wàllu xam-xamam ngëm moo ko lal parce que bi ko sëñ Serigne Alioune Gueye waxee ne mën na nekk nit di dund ak yow di naanandoo ak yow ataaya di lekk ci sa wet te terewul moo nga barzak di doxee ay service am mu ne te Maodo ko wax mu ne fan laa koy teg gëm naa ko waaw foofu base bi gëm-gëm la gëm naa ko mais nag dama xamagul fan laa koy teg mu jalal ko mu ci gëstu ba gis yoon bi mu ne ndekete jafewul formation bi rek a jafe te amaana sax wax nañu formation bi beneen bi mooy daf koy teg ci wàllu li ñu tuddee certitude fragile te mooy léeg-léeg nit wax dara fekk na la mu wax dafa woyof bu ko buñ ko seetee ba ci biir rek dinañ gis ne dafa woyof rawatina nag bu delloo ci wàllu philosophie ñi ñu tuddee philosophe moderne yi parce que ñu ci ëpp ci ñoom mën nañu indi yaa seen xam-xam ci benn cadre mais da ngay gis ne boo xóotalee tuuti li maam Cheikh di indi mooy gën a mooy gënal raisonnable lu tax nag xam-xam boobu yëpp maam Cheikh peg ko chance ou mérite parce que question bi yëpp loolu la chance la wala mérite la chance la ci cadre mu donn Serigne Babacar Sy chance la ci cadre ma bég ci ni ma juddoo ci ni mu ko waxee woon ndax juddoom yéem na ñëpp chance la ci ñu waajal ko fañ ko waajalee mën na nekk chance ci kaw ñu jàppee ko ne dafa dafa bénéficier wu ci faveur yooyu waaye lu ci ëpp mérite la moo tax mérite boobu noonu la doon wax ne bëri na ñi naan sama xam-xam dañ ma ko sol fekk ne laajunu laajuñu sondeelu tiwaawan yi buñ ko laajoon dëgg dinañ gis ne sama xam-xam kenn solu ma ko te effectivement ñi dëkk ak moom wala ñi màggeek moom maa ngi dégg tey rek tonton Serigne Ndiaye artiste di ko wax ci benn vidéo di wax fi maam Cheikh doon dem pour jàng téeréem yi waxuma la jàng bi sax mais am naa loolu la ñu amoon lu ñuy wax ci wàllu xam-xam. macha allah am na solo ci foofu noonu liñ si mën a jàng mooy maam Cheikh amul morom bu ñuy tudd savant moom moo tax ndaxte li mu fi bind ci ay téere kenn xamul lu mu toll. ci foofu lay duggee ñëw si suñu oustaz dafa bu ñuy xool ba xool njabootu Cheikh mooy njabootu yonent gi te dafa am benn privilège bi nga xam ni. Njabootu Cheikh ñoo ñoo ko am te ñépp amuñu ko. Ndax mën nga ñu see siteel yenn yoo xam ni suñu maam bind na ko? Xëy na ci cadre boobu dañuy wax ni xam nga góor gi lim ñu njëkk a jàngal foofu mooy Seydina Cheikh Ahmad Tijaani bi mu ñëwee ba fekk njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi def ci ñoom formation bi war moom bi mu ñëwee dafa teel a wone ni kenn parewul ndax euh, yiw dëgg si moom la matee ci jamaal xayraati fii naa ixtifaasan bil mabaani loolu yëpp lu baax la mais am na lu gën lépp te moom la sunu maam di jàngale te mooy jamono bu nekk nit war na sonnee digganteem ak boroomam ci cadre l'islam bi nga xam ne moom moo ko jàngal waaye itam war na sonnee digganteem ak boroomam te du jaarati ci cadre boobu yëpp te mooy lien bi nga xam ne moom la am digganteem ak boroomam mu gën di ko fortifier moo tax Seydina Cheikh Ahmad Tijani yi bi muy jàngale ci cadre turandoom di ko wax naan ko say njaboot bokkuñoo ak yeneen njaboot yi bi si njëkk mooy fexe nga ba ci ñoom nga yar leen moo tax sëriñ di sonnee ci njabootam pour mu fonk cadre yar mu ne yar nga sa njaboot ba bu ñu génnee ci pénc bi boo leen xoolee da nga naan ñii nii de ci wàllu def yitte ak doxal pénc ak citoyenneté ñii ñoom ñooy meilleur citoyen yi woneen tamit que ni yar googu tamit malaaka yi dañ ciy sëpp dañ koy bàyyi xel njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la góor gi doon wax bii paase rek ci gàmmu gi Ànd ak yar, di bàkk seen Boroom. Yàlla dina yebal malaaka yi, ñu ñëw, ne leen, Demleen ngeen seetaaniji. Lu tax mu wax leen, Demleen ngeen seetaani? Ndax démb, bi mu nee dafay bind nit, dañu ko ne, Ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa? Te ñun ñu ngi lay sàbbaal, yow nga bëgg a bind koo xam ne bu wàccee, suuf yàq ko. Léegi nag Yàlla bàyyi leen, ne leen, Wàccileen ci kaw suuf, ngeen xool leen. fa ka annahum fi zikri wal adabi allazi fi zikri min malay sama ruhaani nee na bu ñu ñëwee nag ba fekk njabootu Cheikh Ahmad Tidiane yi bu ñu toog teggin bi ko biñ koy àndal maam nee na malaaka yi bu ñu leen di xool dañuy ne ñii de ñu nag ñoom ñoo yem dafa mel ni service bi dañ leen cee dañ leen cee formé ba jox leen ci ay diplôme ñu toog di ko def su ko defee nag pour ñu dem informer ji yëf yi nee na dañ koy njëkkante Bu ñu dawee nag njëkkanteji ko nag, ku ne naan gis nga diw, gis nga diw, gis nga diw. Léegi yooyu noonu la la njëkkee. Comme maam dafa njëkk a sonn ci njabootam, loolu la Maam Cheikh njëkk a jàngale. Nee na nag sonn ga mu sonn ci ñoom am na fu mu leen yéeg, fu mu leen yegg, mu wëlbatiku nag comme dañoo nangu wommatu ci ginnaawam, mu am ay cër yu mu leen sédd yi nga xam ne ñeneen amuñu ko. Yooyu yépp la résumé rekk ci bal waziyan haazihil ujuura takarruman bayna rijaal wa umma bi tijaani ba naan ko Seydina Cheikh Ahmad Tijaani maa ngi nii di ñëw ci sa biir kër li ma soxla mooy nga sédd ma loo xam ne àdduna ak allaaxira ku topp sama ginnaaw dina ci mucc nga gis ni kon maam lay li mu njëkkee ci cadre mbindam ci côté njabootu Seydina Cheikh Ahmad Tijaani mooy wane ni bu ñu nee yar ñoom ñoo ko war a ëpp ñëpp bu ñu wanee tamit lien wu diggante borom bi subhaanahu wa taala ak ak ak jaam yi ñoom seen lien dafa war a nekk bu gën a dëgër yëpp suñu paree nag ñu mën a réclamer cër yi ndax yëpp a nga fa tegu waaye nag mérite moom mooy tax nit jote si ndax ñu njëkk ñi doon jàngale dañuy ñëw rek naan la boo soppee cheikh bala ngaa dee doon waliyu boo soppee cheikh nangam nangam nangam maam nag day ñëw indiwaat ci njaboot yi Won leen ni leen seen seen yooyu noonu ñu leen di jox naan leen yéen a gën ndax yéen a am lii yéen a am lii du foofu la ñuy war a jëlee ngëneel bi ngëneel bi nañ ko teg ci ni ni ngeen di defee kenn du ni defee ni ngeen di liggéeyee kenn du ko kenn du ni liggéeyee ni ngeen mel kenn melul noonu kilifa gi ngeen am kenn amul lu ni mel wane ci biir njàngaleem ba wane ni kilifa gi ñu am du du moromu benn kilifa Ku am nag ku kenn amul mel nu kenn melul assalaamu aleykum. Kon xam naa mbokk yi li fi Oustaz indi am na solo lool kon ñun njabootu Maam Cheikh rawatina ñun kade yi Moustarchidine wa Moustarchidaty jot na ñu xam ñun ñooy kan parce que privilège bi ñu maam njëkk a jox rekk mooy boole ñook Serigne Serigne Moustapha Sy mu nekk suñu chef de guerre suñu responsable moral ñu nekk tamit les enfants gâtés du ciel ñu li ñu am ci àdduna kenn amu ko foofu noonu ñuy mën a dugg ci Mame Cheikh le courageux ndaxte ku tudd Mame Cheikh tudd njàmbaar te courage dafa doon lu am solo pour nit yegg ci mission am foofu noonu ñun ñoo ngi tuddee suñu mag ñi jundul mu xaymin dërëm jëndu leen Xu taxul ñu daw mënulu leen dara foofu noonu lan nga ñu mën a wax ci njàmbaaru Maam Cheikh. capitaine daf ñu waxoon ne ragal waru leen mu ne parce que ku ragal da nga am jot xaw ma ndax dégg nañ li capitaine wax ku ragal da nga am jot ñoom ñi amul jot nag taluñu ragal moo tax courage seen courage dañu ko tënk ci bañ a am jot moo tax seen courage mën a yéem ñëpp xam nga ni histoire retenir na voici le marabout feu bu doon ku ragal rek daw na bu yàgg waaye mu taxaw li ma Moustapha Sarr di wax ne ma di nga gis ci xare koo xam ne daf lay wóor ne du daw nga sañ a am fitu taxaw ndax daf lay wóor ni moom du daw te keroog ba ñu naan voici le marabout feu ñamoo àndaloon ñëpp a taxaw kon kenn daw rawatina nag courage boo xam ne daf ko tënk ci bëgg-bëggu kilifaam ndax ba ñu ne Serigne Babacar commencé koo indil yenn benk ñenke yi ba mu fekki représentant wu République française yóbbu ñaari armam ne ko nga jox ma li Serigne Babacar soxla wala ma jël sa bakkan wala nga jël sama bakkan xam nga capitaine dafa ne kenn du jël bakkanu nit ku la tëkku rek ne ne kaay tey laay jël sa bakkan xamul li muy wax parce que moomu ko li am kañ mooy da ngay jël sa bakkan teg keneen ki jël bakkanam teg ki mën gañe maam Cheikh na daf ko wóon ne Serigne Babacar jaral na ko bakkanam moo tax mu jël bakkanam rek teg keneen ki nag comme bakkanam moom xamul ndax mën na ko tayle wala déet moo tax maam Cheikh mujj am ndam ci kawam courage bi itam dem na ba ci dégginam ci kër gi parce que ku sañ ci jamono yooyu noonu sol costume ak yi xewoon ci jamono jooju mag yi di dem di ko boole te mu sañ a défendre position bi mu nekk loolu courage rekk a ko mën ku sañ itam ci wàllu courage wuti technologie wuti technologie ndax jamono jooju téléphone mën nañ ko tuddee technologie innovante ci jamono jooju mu wuti ko indil ko Serigne Babacar Sy ci këram loolu itam ci courage la bokk courage du changement lay dugg ku sañ itam bàyyi daayira ji dem dugg ci àll bi wut ay tool nekk ci ku sañ itam dem jël wala lépp xaalis bu bëri pour mën a def Sococim taxawal Sococim loolu tamit courage lay lay tudd waaye nag courage yi bi ma ci gën a neex mooy ñaar bu ñu yàlla xebbee ñàkk la Serigne Cheikh wax courage ëpp ko ndax courage boobu noonu daf ko teg ci responsabilité bu ñu yàlla xebbee ñàkk ndax responsabilité tax te xam na ni yàlla xeebu ko beneen bi bu ma yónent bi saaga woon ma fayu courage la waaye courage yu tontu la te mooy won ñi fi nekk ne duma seen morom ñi ma bokkal dimension laay sañ a waxee kon courage yooyu noonu Serigne Cheikh amee te tënk ko ci baat bi capitaine wax ne ko ragal da nga am jot jeunesse bi war na ci xool boppam gis ne ñoom itam war nañu am courage u affronter seen seen jaaxle-jaaxle yi war nañu am courage def face ak li leen di gàllankoor ngir yàlla ak jëmal seen bopp ci kanam toujours ci cadre évolution waaye jëmal réew mi tamit ci kanam ndax maam Cheikh foofu la ñuy xaar. macha allah foofu noonu tamit li mu fa indi am na solo loolu ku nekk bu jógee fii tamit war na roy si maam Cheikh ci jàmbaaram courage bi mu amoon ba yu bëri taxoon ñu bëri taxoon tamit courage am boobu ñu jox ko si respect oustaz su may ñëw foofu noonu maam Cheikh ay orientation la daan joxe daan na ko jox mag ñi daan na ko jox ndaw ñi mais foofu noonu li ma lay laaj mooy est-ce que ni mu ko daan waxee noonu la ko daan bindee ci téere yi. na bu delloo bu delloo ci foofu na gis nañ ni maam fu mu waxee. mag jëriñu fu mu waxee xale jëriñu fu mu waxee ku ne ak responsabilité bu la yàlla sédd nga jëriñu ci ay waxam waaye itam loolu moom moo feeñaat tamit ci ay texam ndax ku gëstu maam seet ni depuis 1960 ci la commencé ndaw a fiy nekk waaye ndaw moomu di fi nekk nag dañ koy xaar ci yu bëri ñenn ñi nag topp nañu seen kër maam di woote woo ay sëriñ sëriñ lo mu bind leen jàngal leen wan leen ni leen yëf yi du noonu nit dafa war a travailler ci cadre jikko pour defar boppam wëlbatiku na nag wan nit que ni dund dafa am nu mu tëddee te mooy Gane àdduna mu ngi fi, am na formaasiyoŋ bi ci am. Nit ki su gënee màggat, am na formaasiyoŋ bi ci war a am. Ba wëlbatiku nag mu ne, nit ku nekk yaay def sa yitte gannaaw bu ñu la yaree ngir nga mën a baax. Ndax Muusaa Saamiriyu, Jibriil a ko yar, mu nekk nit ku gën a yées ci àdduna bi. Seydinaa Muusaa. Firawna mi gën a yées ci àdduna moo ko yar moom mu mujj nekk ki gën a ki gën ci jamonoom pour wane ni yar bi baax na am yarkat bu baax baax na mais def yitte pour jéem a baax moom moo gën yépp gannaaw bi nga amee nag kilifa ba noppi wane ni tamit wane na tam que ni ndaw bu mu mën a doon war na def yitte ci wàllu xam-xam war na def yitte ci cadre diine Gannaaw bi mu amee kilifa, mu dem dugg ci yeneeni ndaw ni moom, def ci ñoom li kilifaam def ci moom, ngir njériñu kilifaam yegg ba ci ñeneen ñu mën koo jériñoo. Looloo it waraloon Yónent bi doon wax, Ballighuu annii, lu waay mën a def ba li ma jàngale, mu jotal ci même bu dee benn aaya na ko def waaye yamul ci orienté ndaw lu ñuy wax ni bu penc yàqoo ñëpp ngay defarandoo orienté na tamit mag ñi ba bindal leen yaa saadatan naas mag ñëpp mu jàngal leen wax leen naka la ñu war a déggee àdduna sëriñ su nekk tamit naka nga war a comporté wee yëpp mu jàngale ko mais aussi tamit ñi nga xam ne dañuy suivre politique ak la ca aju yëpp mu bindal leen yaa saadatal islaam bàyyil leen fi foofu sax ci biir sa yaa saadatal islaam li ustaas doon wax mën nañ ko ci dëggal te mooy bi mu waxee ni inni asullu mujahidan wa muxaafihan sayfal ilaahi wala ujaanibu man ara dañu jaas yàlla mooy dëgg dinaa ko bocc waaye ku taxaw sama kanam Sama yoon nekku si, man daal damay avancé. Te mooy mu wonewaat courage am foofu noonu. Wone ne ku ne danga war a nekk jàmbaar. Boobu noonu mu ngi koy wax mag ñoo xam ne ñu ngi doon xaar ci ñoom ñu yar pénc. Kon nga gis ne enseignement yi mu doon def noonu di wax muy jëriñ ñépp. Boo demee ci mbindam tam noonu ngay fekkee mbind bi mu jëriñ ñépp ak ku mu mën a doon. Ba ci boo demee ci ay xosiida yi mu def ci ay Suwayn Laay ak Al Domooro di nga gis ni moom wo yemul sax ci kaadaru njabootu Yónent bi Salaa Salaam même ñeneen ñoo xam ni xamuñu Yónent bi gëmuñu ko sax bu lu mu ci gis luy jëriñ maam wax na ko pour ñu mën koo jëriñoo ak ku mu mënti doon wax na fi nga fi nga fi nga fi li nga baaxle fi ñu ci àndee ak Yónent bi fa Yónent bi Salaa Salaam ñëwee gis incomplé ci li incomplet ci sa programme ak mottali bi yooyu yëpp maam indil nañu ko li ñuy wax daal mooy lépp loo xam ne war na jëriñ nit ak ci domaine bu mu mën a doon góor gi bind na ko xanaa ñàkk xama ci yegg ak ñàkk jot texte bi mais lépp luy jëriñ góor gi xalimaam laal na ko am na solo li oustaz indi tamit am na solo mu nekkoon ci ay orientation yu maam Cheikh orientation yu maam Cheikh maanaam ci ay bindam ni mu daam jàngale ni mu daam yaree njabootam ba tey ay mbindam di law fépp ci àdduna ba suñuy ndaw sax ñun di ko presté mu doon tamit loo xam ne bokk na ci ay jaloore maam Cheikh mu bàyyikaat ñun mais bu ñuy duggaat ci beneen cadre muy ci Mame Cheikh ma koy posé oustaz Demba Dramé foofu noonu mën nañu wax Mame Cheikh ku tudd Mame Cheikh rek ne Mame Cheikh góor gu baax gi fu ñu tuddaate Mame Cheikh ne Mame Cheikh ci dimbali nitam Mame Cheikh ci mën mëslaaw ci mën maslaa fu ñu tuddaatee Mame Cheikh ne nit ku oyof ki mu doonoon maanaam dans le cadre général la bienveillance de Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy yan jàngat nañu mën a am ci góor gi ni mu daan maslaawee ak nit ñi ak ni mu daan dundee ak ñi ko wër. am na question boo xam ne jamono daf ko laaj pour ñu tontu ci te mooy bu ñu yeggee ci. école yi bëri na fépp fu ñuy wutee xam-xam tamit bëri na université yi bëri na centre de recherche yi tamit bëri na mais da ngay gis toujours ak xam-xam luñ ko gëstu gëstu gëstu gëstu day aboutir fenn te mooy toujours ci ay impasse lay mujj la ñuy la ñuy mujjee comme par exemple ñoom dañuy seetlu ni boo jëloon butéelu ndox nga dugal ko ci congélateur fi nga nattoon ndox mi su congelé da ngay gis ni ndox mi da koy ëpp mooy waral su ndox mi feesee dell ci butéel sax nga tëj ko su congelé dëggantaan dafay toj butéel bi parce que dafay dafay dafay dilaté wu léegi ñoom scientifique yi ñoom li ñu njëkk a wax moo di pourtant inverse bi moo waroon a am solide dafa waroon gën a tëju molécules yi dañ leen structuré foofu mais bu dee ndox inverse bi la xam nañ naka lay demee mooy toujours densité bi day day day day wàññee ko bu dee dafa dafa nekk ci état solide loolu nekk benn gis-gis lu ko waral mu dem ci benn impasse mais bu ñu dellu woon ci maam Cheikh Ahmad Tidiane si almaktuum moom mu wax ni tasiru wara al xubb ujubatul kawni nee na dafa am yoo xam ne moom la ñu tuddee les mystères de l'univers yooyu dara yitteelu leen lu dul bu scientifique bi demee ba jommi te lànk borom bi subhaanahu wa taala Yàlla di ko ci jommalee ba buy am réponse réponse boobu delloo ko ci boroomam te mooy foofu noonu ci biir question boobu noonu di leen poser problème mais pourtant buñ ko doon firi firi bu yomb lay doon te mooy ñëpp xam ne ñu ndox comme dañoo wax ni H2O la H2O ñaari hydrogène la ak benn dioxygène dioxygène numéro atomique am 16 la hydrogène numéro atomique am 1 la ñu jël si 2 boo leen boolee day nekk 18 18 da lay jox turu yàlla bu ñuy wax xayyu loolu moo lay won pour nga am réponse te mooy yàlla suñu borom bi mu bindee mbindee fi yëpp am na vie terrestre am na mais aussi vie aqua aquatique dafa am mooy am na ñoo xam ni yàlla bi mu leen bindee ci ndox la ñuy dund te itam climat yi comme day changé ndax dafa tegu ci al anasirul arba changement yooyu noonu di am day waral yenn saa yenn lag yi dafay commencé di gelé su ndox mi nekkee glace nag mm, euh, comme yàlla moom mooy alxayu te day préserver vie foofu loxo yàlla rek nga mën a wax ni moom moo dugg foofu jël glace bi wàññi densité bi ngir mu mën a flotter ci kaw léegi nag su flottee ci kaw léegi dafay dox digganteem ak li des ci ndox mi vie aquatique boobu noonu mën a continuer di am mais bu dul woon loolu ndox mi yëpp dafay gelé te su boobaa mbindeef yi nekk ci biir yëpp dañuy faatu xëy na nag dina am différence ci cadre ndoxu géej mais loolu noonu yëpp réponse yooyu noonu di la delloowaat ci yàlla nee na loolu nag yaa ngi koy jëlee ci sa cofeel ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamurru bi baabil Mustafa wa huwa lam yakun li yaarifa annal baaba min hubbihi yudni nee na ku romb buntu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rate nga sa rendez-vous ak sa borom wane tamit que ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko soppee dëggantaan borom bi subhaanahu wa taala mën na si jaaree sédd la ay may yu mu yu mu dul sédd kenn waaye nag buñ ko doon jël jàngat ci maam dëggantaan da ngay xam ni maam Cheikh Ahmad Tijaan yi turandoowam moo ko sédd turandoowam sédd na ko ndax cofeel bi nga xam ne Serigne Babacar Sy moo ko amoon ci Seydina Cheikh Ahmad Tijaan yi mu sédd ko loo xam ne sédd ko kenn maam am lu kenn amul moo tax muy wax wa shawqu an kullil wara agnaani sopp naa cheikh ba mu jox ma lim may jox bi ma ko joxee soxlaatuma daray keneen moom itam lim fa jàngale mooy soppal sa kilifa fonkal sa kilifa bul gëm keneen ku dul sa kilifa su boobaa nag xam-xam la nga ca war a am rek moom ngay am te mooy lu ne la ca gën rek ngay am mag ñi njëkk ñi dañ doon wax ni Baat bu ma jàngee ci Sëriñ Babakar Si moo ma gënal maîtriser mbooleem lu ñu bind ci ay téere ndax li nga jëlee ci Sëriñ Babakar Si wóor na la ne lii lu wér la lii mën nga cee teg sa baaraam waaye leneen loo jëlewaat feneen mag mën na ñëwaat génnewaat ko fa ndax nit a ko bind te mën na juum waaye nag li nga jëlee ci sa kilifa sa kilifa jëlee ko fa mu war a jëlee ba ñu àgg ci Boroom bi Subhaanahu wa Taalaa mu wax ko mu leer nit kooku ki yor xam-xamam boobu mu yor du ci du ci amati problème moo tax nga doon gis scientifique bu musoon toog ak maam Cheikh rek da nga doon jommi ndax problème yi doon nekk ay problème yu yéeme te mënuñu woon am réponse bu ñu ñëwee du leen nag jox réponse mais di la leen jox ay piste yi nga xam ne moom mooy ubbiwaat seen seen avancée ci cadre recherche yooyu noonu yëpp xëy na loolu la ñu wax ci cadre boobu asalaamaaleykum. macha allah doon na tamit lu am solo parce que bu ñu tuddee maam Cheikh tudd xam-xamam parce que fu ñu nee maam Cheikh rek ne le grand intellectuel fu ñu tuddee maam Cheikh ne le grand savant kon maam Cheikh ci wàllum xam-xam gëm naa ni kenn rawu ko ci. ah dafa mel ni nag temps bi daf ñu dab ndax am na yeneen programme yu ñuy xaar oustaz indi na ci li nga xam ne ci xam-xamu maam maam ci religion maam ci privilège yi mu ñu jox maam tamit ci orientation yi mu bind oustaz Demba Dramé ñëw ak ñun ci maam Cheikh le véridique maam Cheikh le savant maam Cheikh le courageux ak ci bienveillance su maam mu doonoon li nga xam ne amoon na solo xam naa temps bi moo ñu tënk ku nekk dañ lay jox nga joxe sa mot de la fin ñu yemale fi jotaay ba beneen incha allah. xam naa li tax ma indee ko ci noonu sax mooy capitaine moo ñu ñaanoon ne bu sa ñoon képp ku nekk ci ñun surtout waa MG ñu jël benn ci jikkooy saxaaba yi benn ñu jël jikko Aboubacar wala ñu jël jikko Ousmane wala ñu jël jikko Omar wala ñu jël jikko Ali. wala ci yi leen di caractériser te mooy dëggu bi di fit bi di yëwan bi ak xam-xam bi kon ma ñu bàyyee noonu rekk ku ne xool bi mu ci yellool waaye nag li mu bëgg la capitaine wax bokkul ak li mu soxla te ñu gis ne ci yooyu ñeent yëpp daje na ci maam Cheikh kon ñu koy sant Serigne Moustapha Sy ndax bu dul woon Serigne Moustapha Sy duñ ko xam yàlla ak Serigne Moustapha moo tax ñu mos ci xam-xam ci mbaax ci dëggu ak ci fit bi maam Cheikh amee yàlla nañu ko yàlla fayal jërëjëf. xam naa dañuy jox suñu oustaz moom tamit mu joxe mot de la fin. xëy na bu delloo foofu rek dañuy wax ni ñu ngi rafetlu bu baax jotaay bi. di ñaan yàlla na yàlla barke lépp ci barke maam mi nga xam ni moom la ñuy moom mooy borom bés bi ak ñi ko dondu ñëpp te ak ki ko dondu ak sunu capitaine di leen ñaanal yàlla gën leen sàmm yàlla gën leen aar ci barke mag ñi salaamaaleykum wa rahmatullah kon nag mbokk yi fi teew noonu la jotaay bi tolloon xam naa nag gàtt na mais am na solo ndax ki ñu doon waxtaanee moo mel noonu maam Cheikh moom kuy wax si moom fii ba suba du tax ñu jóg fii ndax homme multidimensionnel bi mu doonoon xam naa noonu la jotaay bi tolloon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu